que en el momento que naces en España o eres de un sitio o eres de otro, ¿no? Pues a mí me ha tocado una familia de izquierdas y, acababa votando al Partido Socialista, pero en estos momentos cuando ya he empezado a ver las cosas por mí mismo, estoy viendo que, no me gusta ni la izquierda ni la derecha. En estos momentos no, no hay un partido político que, que me represente. Un movimiento que aglutinaba gente que llevaba meses o años eh, quejándose contra las injusticias de, del sistema, contra la forma de hacer de políticos, de, banqueros, contra el dominio de los mercados, que hablábamos de estos temas eh, con nuestros amigos en círculos cercanos y que el pasado día 15 nos dimos cuenta de que todos hablábamos de lo mismo. Estamos ante, una, ante la evidencia de una crisis del sistema y además evidenciada ya por la contestación de los, de los de ciudadanos conscientes, de ciudadanos informados. Las elecciones y la campaña electoral en general, la politización de los medios en esos tiempos han servido un poco de oportunidad política para reunir a toda esta gente que, que pensaba, que pensábamos lo mismo, que teníamos las mismas quejas, los mismos problemas y que queríamos soluciones más a largo plazo de, de unas elecciones municipales. En España estábamos todos pidiendo algún tipo de movimiento eh, social que mostrara o felicidad o indignación. Hay un elemento importante en el capitalismo de hace décadas y es lo que nosotros llamamos la financiarización del, del capitalismo, el capitalismo financiero, ¿no? que financiariza todo lo que toca. Este sistema es un sistema decadente y no es un sistema que ofrece la oportunidad ciudadano de decidir qué quiere hacer, qué en qué país quiere vivir, ni qué va a ser su futuro. Y si eso no se puede decidir, pues entonces habrá que revisar el sistema porque el sistema democrático precisamente está basado en que es la ciudadanía la que decide. Los oficiales. me pongo a ver un telediario y veo la noticia de que ha habido una remodelación del gobierno y que el, y que el eh, presidente eh, Zapatero ha nombrado a González Sinde como ministra de Cultura. En ese momento pongo un tuit, a partir de ese tuit empieza a retuitear un montón de gente, a comentar un montón de gente y acabamos el día con un grupo en Facebook con 20.000 personas oponiéndose al nombramiento de una ministra que no había ni tomado posesión que todo lo que sabíamos de ella era una serie de cosas que había dicho previamente y que por lo tanto estimábamos que no era adecuada. Cuando eso se plasma en su momento en un pacto entre los tres partidos para sacar la ley sin de caiga quien caiga, mm, la ciudadanía lo que ve es la escenificación de una, de una, farsa, la escenificación de esta gente está pactando, esta gente que representa teóricamente al 80% del electorado está pactando para hacer algo que nos lleva a la contraria, que no queremos que se haga, y que el único beneficiado por todo esto en realidad es quién, los lobbies de la propiedad intelectual, del cine, de, la música, de tal, mm, las sociedades de gestión de derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo queremos. En ese momento se produce una transformación y se pasa de defender ese tema, se pasa a ampliar el foco. Es decir, lo que queremos es no oponernos, no es oponernos a la ley SINDE, que por supuesto que nos oponemos, sino oponernos a todas las circunstancias que la rodean. Es decir, la corrupción en la política, en la partitocracia y en la no representación que están ejerciendo esos, esos teóricos representantes. Nosotros hemos convocado estas manifestaciones el día 15, masivas en toda España, y a partir de ahí, pues de forma espontánea, sin que se hubiese hablado previamente, han surgido acampadas en muchas ciudades de España. La acampada pues, eh, ha sido un poco una consecuencia de estas convocatorias que se han realizado el día 15. Nosotros pues, hemos visto cómo esto surgía de forma espontánea, lo hemos apoyado desde el primer momento. Pues aquí también estamos colaborando muchos en nosotros a título individual y en las comisiones, en las asambleas, pero no hay una vinculación eh, organizativa directa entre Plataforma Democracia Real Ya y, las acampadas. La gente no les vote somos claramente, pues eso, dos profesores, eh, dos empresarios de internet y tres abogados, o sea, eh, edad media cuarenta y tantos, Gente que no se plantea un activismo de calle, juventud sin futuro, fíjate, o sea, gente con un perfil muy concreto, muy activista, muy de calle, muy de moverse en las universidades, etcétera, de hacer camisetas, de, tiene un papel muy interesante y fueron de los primeros que empezaron a moverse por ahí. Democracia real ya, a mí me parecen también con un componente universitario, joven, etcétera, pero mucho más inclusivos. Hicieron un trabajo de, organización muy serio, muy bien hecho durante dos meses y pico, eh, eh, hasta el momento, en el, día 15 de mayo, te encuentras una manifestación con todas las de la ley, con distintos tíos de seguridad, con, con chalecos reflectantes, con una batucada y con no sé cuántas cosas más que decías, qué bueno, ¿no? O sea, qué bien organizado, qué bien montado. Democracia Real Ya pues es una plataforma de ciudadanos completamente abierta pues que desde hace cuatro meses ha aglutinado a gente de ideas y sensibilidades muy distintas, a asociaciones, a grupos, a blogueros, que básicamente eh, nace como idea de ser un foro común de la ciudadanía para olvidarnos de nuestras diferencias y juntarnos en aquello que nos une para exigir cambios en esta democracia. Anonymous. Anónimos es un grupo de activismo en red, lo que pasa es que han empezado a salir a la calle, a salir a la calle de una manera muy, muy vistosa, con la careta y con... Eh, entonces, pues el activismo en red es muy importante, la capacidad de decir, pues eh, voy a mm, de repente tirar, tirarle la hueva a aquel que, en modo simbólico, a aquel que está pues eh, convirtiéndose en, el enemigo, ¿no? Es gente con, una capacidad de, de crear símbolos muy importante. son circunstanciales. Es decir, para mí es un grupo que no es un grupo. Mm, como tal, aparecen pues, en función de, pues, fíjate, o sea, el hecho de que haya una manifestación que termina en sol, que haya una cierta represión policial en ese momento y que decida determinada gente quedarse. ¿no? A partir de ese momento, digamos que Acampados no es un grupo que se deforma a sí mismo, es un grupo que, que, le dan forma a las circunstancias. ¿no? Mm. El quién tiene más tiempo para pasárselo allí, el cómo nos organizamos, etcétera. Surgió hace muchos meses eh, en las mentes de cada uno de nosotros y en nuestros círculos de amigos y fue a raíz de, la manifestación celebrada el pasado domingo día 15 que tras la manifestación nos dimos cuenta de que si nos íbamos a casa se iba a quedar en eso, una manifestación más a la que tal vez los políticos no iban a prestar excesiva atención. Comenzamos a hablar unos con otros, comenzaron a hacerse asambleas, se decidió hacer una acampada y fue creciendo a un ritmo vertiginoso hasta convertirse en esto. Spanish Revolution, 15M, eh, Acampada Sol, son en realidad nombres que nos han puesto desde fuera y que, todos hacen referencia a este mismo movimiento. ATAC es una asociación eh, muy vinculada con todos los movimientos de ciudadanía críticos con eh, las políticas financieras, económicas que han sido desarrolladas durante los últimos años por, por las políticas neoliberales. ATAC como asociación pretende sumar eh, opiniones, sumar eh, análisis, sumar propuestas, eh, en ningún caso pretendiendo que sea ATAC quien las impulsa y quien las lleve, sino dándole fundamento a la ciudadanía que en ese marco expresa sus puntos de vista. Es imposible que todos los participantes se pongan de acuerdo en un montón de peticiones concretas e intentar convertir esto en un partido con, una, con un programa con, una propuesta programática, es un error. La base legal de la acampada es fundamentalmente la democracia. La democracia incluso aquella democracia que ha sido asumida por la Constitución Española del 78. O sea, la propia Constitución le da cobertura constitucional a esta acampada. en, el, propio derecho de reunión está el fundamento jurídico de estas acampadas. Cuando ya una acción ciudadana es objeto de interpretación, obviamente tenemos que partir de que prima siempre la interpretación positiva y hay interpretaciones positivas anteriores que avalan estas reuniones, que avalan estas tomas de las plazas, eh, muy anteriores a cualquier otra resolución que se haya producido en los últimos días. Están desplegadas las fuerzas de choque del Estado, la policía, pero para proteger a los que han invadido ilegalmente una plaza pública en contra de los intereses de los vecinos y comerciantes de esa zona, que repito, pagan sus IBIs, sus IVAs, eh, sus impuestos de actividades económicas, que tienen derecho al descanso. Todo eso les ha sido hurtado por un grupo de individuos que dicen que lo han hecho pacíficamente. Bueno, hasta en eso mienten, porque no han invadido pacíficamente, ninguna invasión es pacífica, no han invadido pacíficamente. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que no han pegado una pedrada? Bien, pero han utilizado la violencia del número, la violencia de la cantidad. El movimiento, como se le ha llamado, del 15M es una pataleta eh, muy bien orquestada eh, por la izquierda subterránea. Eh, eso lo hace fenomenalmente bien, el, manejo de, del agitprop, la agitación y propaganda, eh, siempre en base a unas reivindicaciones justas. ¿Hay algo más justo que la libertad, la igualdad y la fraternidad? Bueno, pues gracias a la libertad, la igualdad y la fraternidad en 1789 fueron conducidos a la guillotina casi medio millón de franceses. Aquí también puede participar gente que sea ahora mismo militante de un partido. Habrá gente de Izquierda Unida que también esté participando con nosotros, que esté de acuerdo con nuestras propuestas, pero están actuando a título individual. Que es un movimiento orquestado, también me parece que es evidente que no, por la cantidad de grupos diversos que allí han aparecido y sobre todo desde, desde el principio.